Привет, ребята! Я Велислава. Вы на моем канале. Продолжаем учиться быть блогером. И сегодня второй урок. Продолжаем работать над дикцией. Скороговорки! Первая скороговорка с буквой «Р». Ехал грека через реку, увидел грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап. А вы сможете повторить? Ну давайте попробуйте. Скороговорка номер два. Четыре черненьких чумазеньких черчонка чертили черными чернилами чертеж. Скороговорка номер три. От топота копыт пыль по полю летит. Скороговорка номер четыре. Кукушка кукушонку купила капюшон. Как в капюшоне он смешон. Скороговорка номер пять. Баран Буян залез бурьян. Баран Буян залез бурьян. У меня челлендж, говорит скороговорки жуя баранку. Сейчас я ее поломаю на кусочки. Положу ее в рот и буду говорить скороговорки. Ехал грека через реку, видел грека, в реке рак. Сунул грека в руку реку, рак за руку греку цап. Перхомняк. Ехал грека через реку, видел грека в реке рак. Сунул грека в руку реку, рак за руку греку цап. Кукушка кукушонка купила капюшон. Как капюшон капюшоне он смешон. Четыре черненьких маленьких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Баран буян залез бурян. А топота как пыт пыт пыль по полу летит. Вот так мы и учимся красиво говорить. Всем пока! Конечно же, подписывайтесь, ребята. Ну, Выплевывай так. Ну выплюнь. Есть хочешь? Ну, ешь, ешь. Не снимай это на камеру. Ай, ладно, не буду. Пока. Четыре маленьких Стой. чертежонка. чертежонка. И сегодня мы начнем второй урок. Сегодня второй